sebagai wajib setiap anak buat baik kepada ibu bapa. Bukan arti wajib taat kepada ibu bapa, tapi buat baik. Sebab apa tu? Dalam bahasa Arab dia panggil dua perkataan eh, ibu dan bapa yang berperanai sebagai infaq dengan isfaq Bapak ni galaknya dia belanja kepada rumah tangga. Dia panggil infaq. Tapi ibu dia kesian belah kasih kepada anak-anak. Dia panggil isfaq. Itulah. Setiap orang manusia daripada ibu bapa kecuali Adam lah tu hewan daripada tanah lepas tu Nabi Isa tu hewannya hanya daripada ibu tidak ada bapa hak tu tak apalah hak dikecuali tapi umumnya setiap orang manusia daripada ibu dan bapa lepas tu kalau sekiranya kalau ibu dan bapa memaksa anak supaya syirik dan kufur dengan Allah Ta'ala maka Tuhan rakyat supaya anak tu jangan taat tapi kena buat baik dengan ibu bapa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ayat 8 dan 9 suratul ankabut alhamdulillah ayat 8 ni ada sebab boleh turun sebab nuzul ayat cuba kita tengok makna ya dulu lepas tu kita terjemuh kepada sebab boleh turun ayat dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya dan jika mereka berdua mendesakmu maknanya mu, supaya engkau mempersekutukan daku dalam ibadatmu maknanya kalau sekiranya orang tua orang ibu bapa paksa anak supaya bersyirik dengan Allah taala dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya maka janganlah engkau taat kepada mereka kepada akulah tempat kembali kamu semuanya kemudian aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan alhamdulillah ayat ni satu ayat yang adanya syibih-syibih supo dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang Allah Taala firman sebagai wajib setiap anak buat baik kepada ibu bapa. Bukan arti wajib taat kepada ibu bapa, tapi buat baik. Sebab apa tu? Dalam bahasa Arab dia panggil dua perkataan eh, ibu dan bapa yang berperene sebagai infaq dengan isfaq. Bapak ni goliknya dia belanja kepada rumah tangga dia panggil infaq tapi ibu dia kesia belah kasih kepada anak-anak dia panggil isfaq itulah setiap orang manusia daripada ibu bapa kecuali Adam lah tu hewak daripada tanah Lepas tu Nabi Isa tu hebuatnya hanya daripada ibu tidak ada bapa. Hak tu tak apalah. Hak dikecuali. Tapi umumnya setiap orang manusia daripada ibu dan bapa. Lepas tu kalau sekiranya, kalau ibu dan bapa memaksa anak supaya syirik dan kufur dengan Allah Ta'ala, maka Tuhan raya supaya anak tu jangan taat tapi kena buat baik dengan ibu bapa anak masih Islam tapi mak pak masih lagi duduk di dalam kafe tak si wi anak diraka kepada mak pak tapi seruak baik kecek baik hubung silaturahim tak boleh putus silaturahim berlakunya di dalam di zaman Nabi SAW seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam. Mak dia masih lagi duduk di dalam kafe. Mak dia nama Hamnah binti Abi Sufyan. Jadi saat ni apabila dia orang muda masuk Islam ibu dia apabila tahu katanya saat ni masuk Islam tak makan Sehari semalam tak makan, tak minum, duduk di tempat panah. Tak ada pergi mana. Peratuan anak yang dia tahu katanya anak dia masih Islam. Saat pergi jumpa dengan mak dia. Daya mak dia supaya makan, minum. Mak dia katkan. Tak saya terima. Hei saat mungkin kena klik kepada ugama tok nenek, ugama jahiliah saat duk diam eh, malah dak sebut gapo kepada mak dia sebab hormat kepada ibu sampai hari yang kedua pula mak dia tak makan tak minum saat mula wayak kepada mak dia wahai ibu kalau sekiranya ibu ni ada seratus nyawa lepas tu pergi mati so nyawa so nyawa so nyawa sampai seratus nyawa nak wis saya klik semula kepada ugamu kafe ugamu syirik, nescaya saya tak klik. Mok dia berbunyi lagu tu, mula denyuk hati. wasa kecuk hati. Eh anak aku nak duduk di dalam ugamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sik klik dah kepada ugamu asal. Bila saat kecik macam tu, barulah ibu dia lembut hati. Lepas tu jang makan, jang minum. Dalam setengah riwayat-riwayat katanya, Hamnah, ibu saat ni, jang masuk Islam. Tapi satu riwayat lain, riwayat katanya, dia jang makan, jang minum. Sekat tu ya. Ha, ni nak ayat katanya, Anuk setia orang, kena buat baik kepada ibu dan bapa. Tak boleh lawai, walaupun mokpok mulut ganah, perangai kasar sekalipun, gambar mudah-mudah orang-orang kapung duk royak lah wah diriye dengan wah timung wah timung golek kena wah diriye wah timung punuh wah diriye golek kena wah timung pun wah timung punuh jadi balik anak ni kena baik sama dengan mak pak walaupun mak pak bekai mak pak ganah mulut huduh dan sebagainya jangan diraka sama sekali lepas tu apa tu lagi setengah-setengah orang siapa kau bergocoh buat huduh zalim kepada ibu bapa hamak dan sebagainya kecek tak biasa molek dengan mak pak ni adalah orang yang durhaka kepada ibu dan bapa sebab tu dalam suratul isra Allah Ta'ala raya panjang satu ayat kalau kecek bahasa mudah-mudah Yunai naibantat dia kan di antara Allah Ta'ala perintah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana panjang lagi ayat Allah Taala fardukan kamu semua ibadat hanya kepada Allah Taala jangan syirik dengan sesuatu pun Patu dengan ibu bapa hendaklah kamu buat kebaik hendaklah kamu buat baik nak menunjukkan bahawa ini adalah suatu perkara yang besar bagi setiap orang yang menjadi anak. Kita semua ni jadi anak bagi mak pak kita. Mak pak kita anak kepada tok nenek. Kila ni kita boleh anak, boleh cucu. Tapi hubungnya kita di antara mak pak kita tu dengan tok nenek kita tak habis-habis walaupun kita lah ni jadi pak, jadi mak, jadi tok che, tok nyi Alhamdulillah kena pakat-pakat doa. Ibu bapa yang masih hidup lagi kita kena hormat kepada dia, kita kena buat baik kepada dia siapa mati. Siapa mati? Mai mi kho yok wen. Setiap orang kena buat baik, kena taat dan kena layak molek kepada ibu dan bapa. Hormat kepada dia, duduk pun bersopel santun sungguh katanya kita dalam rumah tangga ni kan eng belakang ibu bapa tapi apabila apa perasaan yang mari daripada anak yang baik kepada dengan ibu bapa ni masya-Allah dalam hati dia dia hormat semua kepada mak pak dia tak kata huduh kepada mak pak dia apatah lagi ibu bapa yang sudah meninggal dunia yang mati dah tak terlupa orang tu berdoa rabbirhamhuma kama rabbayani saghira saya terbaca dalam satu buku dia panggil kisah teladan wallahu alam lah dia tak ada rojok kepada mana-mana kitab dia tulis tulis tulis kita baca baca baca baca di zaman Nabi Musa alaihi salam pada zaman dahulu Nabi Musa pernah doa, "Ya Allah, siapa boleh duduk dekat dengan aku di dalam syurga?" Allah Taala wi wahyu kepada Nabi Musa. Wayak katanya, "Hei Musa, mung kena berjalan, mung akan jumpa dengan orang itu." Itulah orang yang akan duduk sekali dengan mung di dalam syurga sikit lagi. Nabi Musa berjalan beberapa hari. Jalan, jalan, jalan, jalan. Tiba-tiba kita ketemu dengan seorang lelaki duduk di tepi bukit. Orang muda lagi. Duduk tengah mandi seekor babi. Babi tino. Mandi, mandi, mandi, mandi. Sapu siap. Lepas tu kita dalam sare. Apa, dalam dalam apa? Dalam kandai. Kita apa? Wilpe, wilpe babi. Lepas tu pucuk pula. Saya ke babi. Nabi Musa tengok. Eh, kenapa nama orang ni? Saya ke babi begitu mau. Lepas pada tu ambil seekor babi pula. Babi jantan. mani, pula, sapu siap, getok dalam kandang pula. siung pula. Wei upe siap. Lepas pada tu lah Nabi Musa panggil. Eh hey, saudara. Ganon buat lagu ni kepada babi dua ekor. Orang muda tu jawab katanya, babi dua ekor ni adalah ibu dan bapak saya. Tapi dengan sebab dia buat dosa besar, Allah Ta'ala supoh dia jadi babi. Tapi saya sebagai anak, nak buat baik semua kepada ibu bapa sampai mati. Doa-doa semua minta wui Allah Ta'ala kembalikan rupa dia kepada manusia semula. Tapi nampaknya, duduk lagu ni dah. Sebab lama dah. Mokpok dia jadi babi. Wallahualam dah, saya baca, dia tidak ada rojok kata, duduk dalam kitab mana, juzuk berapa. Tapi, baca lagu tu. Jadi kita gambar katanya, hak Nabi Musa duduk mitok, royak kepada Allah Ta'ala, tanya Allah, siapa boleh duduk di dalam syurga dekat dengan dengan dia? Rupa-rupanya, ah, ni orang yang Nabi Musa temu, lah sebagai jawab jawapan katanya, orang yang buat baik kepada ibu dan bapa, adalah orang yang mulia. Apa tah lagi dalam ajaran kita ni ajaran Islam kita Masya Allah orang yang selalu berdoa buat baik kepada ibu bapa hormat kepada ibu bapa orang tu adalah orang berkat dan ibu bapa yang sudah meninggal dunia diangkat darajat dia dan diampun dosa dia sebab anak-anak duk berdoa doa semua kepada ibu bapa ingat semua jasa ibu bapa lepas kita pun hak sengoti, hak sungguh. Kita boleh jadi siapakah hari ning ni. Tak ada kira ni siapa-siapa dah. Ada tamneng, tak ada tamneng. Boleh hijau tu, hijau ni. Semuanya melalui ibu dan bapa. Kena buat baik. Kena berdoa. Lepas tu kalau sekiranya ibu bapa hak duduk jauh. Anak-anak kena pergi katik. Gi bukan hanya unyuk duit. Ambil eh. 500 ke 1000 misal. Bukan hanya sekadar tu saja, tapi kita gi kita. Pergi lah, tak ni. Eh. Tanya khabar aku cuk. Ibu bapa. Ini menunjukkan bahawa anak tu adalah anak yang soleh dan solehah. Nak menunjuk katanya anak tu kasih dan hormat kepada ibu bapa. Apa tan lagi kalau sekiranya sebalik pada tu? Anaknya selalu degil, payah royak. Tak dengar nasihat ibu bapa. Lepas tu dia kau sokmo-sokmo kepada ibu bapa. Cuba gambar Saya nak bui sangkom kita pakak sedar belakang utamanya orang-orang muda orang yang masih ada lagi ibu dan bapa sebab setengah-setengah orang yang katanya dia sesat paling sesat sekali apabila ibu bapa dia meninggal dunia dah tapi dia dia teringat banyak yang dia deraka kepada ibu bapa tak ada minta maaf sebab tu siapa yang ada ibu bapa tak mesti kena sapa one paw one man Setiap hari kita boleh jumpa dengan ibu bapa, boleh buat baik kepada ibu bapa. Jangan lupa sama sekali, hidup kita nak jadi macam mana? Sehingga Nabi SAW rakyat katanya, syurga di bawah tapak kaki ibu. Rakyat katanya, kena dapat izin daripada ibu dan bapa dulu. Termasuk juga bapa. Bapa. Dan orang di zaman Nabi SAW tanya Nabi, wahai Nabi, di kalangan semua manusia ni saya kena buat baik kepada siapa? Nabi sebut, ibumu. Lepas pada tu siapa lagi Nabi? Ibumu. Lepas pada tu siapa lagi? Ibumu. Lepas pada tu siapa lagi? Bapakmu. Tengok, tiga kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Barulah bapak kamu. Itulah. Saya baca dua ayat saat ni dah tapi dia terjemuh dia hurai satu ayat saja Ya, itunya ayat yang kelapai dari daripada, daripada dari suratul ankabut mudah-mudahan insyaallah akan memberi kesan dalam hidup kita kita hak terlupa terlupa ibu bapa ingatlah kepada jasa dan ke ibu bapa kita insyaallah dunia akhirat Allah Taala akan beri ke kepada kita selama-lamanya wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum ورحمه الله وبركاته